يا السلام عليكم يا اساطير معكم بي ان إيه ال واليوم رجعت لكم في فيديو جديد قبل ما نبداو في الفيديو خلينا ناخذ ثلاثه تعليقات من الفيديو السابق التعليق الاول يجينا من عند محمد خليل ويسال فيه بي ان ال إيه علاش تستعمل برشا اسلحه ال SMG صديقي سلاحات ال shotgun بعد التحديث صارت ياسر ضعيفه اصلا ال shotgun ما عادش يطيح بضربه واحده كما قبل ما دام الجوارات دمها ينجم يوصل 270 و280 فانك تضربه بضربه ما يطيحش ينجم يقتلك هو في الوقت هذاك انا نفضل اني نلعب بال SMG خاطر نكون flexible اكثر في ال fight واني ما نسحقش برشا ثلج في ال fight مش كما ال shotgun لازم يكون ديما عندك الثلج على خاطر تنجم تفالي في اي لحظه التعليق الثاني اللي اخترته من عند امين مسعود ويسال فيه يقول BNL شنو هو المحاكي اللي تستعمل فيه MSI or BlueStacks بالنسبه لي ما عنديش ايميلاتر ثابت مرات نلعب MSI مرات بدات نلعب BlueStacks. اما ديما في الفيرسيونات القدم اللي هما 4 240 ويبداو حاجه اخرى التعليق الثالث يجينا من عند سان جيرو يقول لي بالانجلي برو ام فروم انديا سو اف يو سبيك ان هندي ذن اي كان انجوي يور جيمز مور سوري برو اي نو اونلي نماسته وذ اندي اي دونت نو هاو تو سبيك وذ اندي بات اي ويل تراي ان ذا فيوتشر تو ليرن سام اندي تو سبيك فور يو هندي اند ويلكم welcome namaste بالانجليزي ده يا مرسي ايه انجليزي ده فيديو اليوم كيف ما العاده لقطات اسطوريه في ال ranked ان شاء الله تعجبكم ما تنساوش باش تحطوا لنا لايك تدعموا المقطع هذا ومن غير ما نطول عليكم نخليكم مع المقطع مشاهده ممتعه kill. Mic on, please. Oh. Help me! Exciting. kill.